армысыздар боксер жанкерлер, сүлеймен промоушн YouTube каналының көрермендері арнамызға қош келдіңіздер біз бүгінгі шығарылымда айдос ербосынұлының денсаулығы туралы жаңалықтарды жалғастырмақшымыз естеріңізде болса осыдан бір апта бұрын айдос батырымыз қарқында терапия бөлімінен қарапайым палаттаға ауыстырылған туралы айтқан едік ақшта жүрген біздің компания өкілінің айтуынша бүгінде боксшының жағдайы әжептәуір түзеліп қалған яғни физикалық жағдайы да когнитивті жағдайы да жақсарды қазір спортшымыз өз аяғымен жүріп тұра алады ақыл есі қалпында аурухана дәрігерлерімен әңгімелесіп олардың қойған сұрақтарына оңай жауап бере алады мамандардың сөзінше айдос тез сауығып келеді толыққанда жазылып кету үшін өзі де барын салып тырысуда компания өкілінің айтуынша айдос жақын күндері емханадан шығып елге оралып қалуы да әбден мүмкін тағы бір айта кетер жайт өткен шығарылымдарда біз батырымыздың жақындары айдосты қолдау мақсатында ақышқа аттануға қамданып жатқанын хабарлаған болатынбыз енді бұл істе өз шешімін тауып айдостың жұбайы жанына жалау болып қасына келді әрине бұл өз кезегінде боксшы үшін үлкен қолдау болғаны рас жағдайы түзелген батырымыз әзірге телефон әлеуметтік желілер арқылы отбасымен байланыс жасап хабарласып тұрады енді көзбе көз көріп елдегі ағайынмен кездесетін күнде де алыс емес біз тезірек сол күнге жетуді тілейміз ендеше біздің бүгінгі шығарылым аяқталды назарларыңызға рахмет құрметті көрермендер біз сіздер үшін тың ақпараттар мен қызықты жаңалықтарды үнемі беріп отыруға тырысамыз сіздердің ой пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды сол себепті біздің арнамызға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз бұл біз үшін үлкен қолдау болмақ алдағы күндері біз сіздерге айдос туралы жаңалықтарды бірінші болып бөлісетін боламыз ендеше бізбен бірге болыңыздар